Mynd i wneud cymhariaeth cyflym ydw i, um, Ries i draw i Wlad y Basg uh, rhyw flwyddyn yn ôl uh, ar daith i weld sut mae'r iaith Basg yn gwneud. Mae sefyllfa tebyg iawn i Cymru ar ran deiryddiaeth, um, ar ran fod o'n iaith hollol wahanol i Sfeineg, a mae'r canranna tan diweddar wedi bod yn eitha tebyg, ond um, mae'r basgwyr efo hyn wedi cyrraedd dros uh, 600,000 Uh, just un esiampl dwi'n mynd, dwi mynd i ddynyddio, dwi'n mynd i gadw chi'n hir iawn. Oedden ni mewn tre bach o enw uh, o Rio, sef um, chydig bach i'r de o Donastia, sef San Sebastian. Ac yn y pentra yma, uh, oedd gennyn nhw bapur bro. Uh, oedd y bapur bro yma'n dod allan bob pethernos uh, ac yn cyrraedd eich rhyw 2-3 mil o bobl, sef rhywbeth tebyg i lot o bapurau bro ni. A gofynna ni i'r staff yn y papur bro, faint ydych chi'n gael y flwyddyn i rhedeg y papur bro gen Llywodraeth? O, oh, e, 70,000 euro. A ar ei fi a chydig o cyfeillion o Gymru edrych yn gilydd yn meddwl, o, oh, dyna faint mae papurau bro Cymru i gyd yn cael efo'i gilydd, neu dyna faint mae golwg yn cael. Felly mae hyn ar ei syniad i chi, um, be ddylsa gwariant fod. A fel o'n i'n deud, mae sfyllio Basgeg Mae nhw i weld yn gadael ni ar ôl o'n. A hynna, dwi'n meddwl fod hynna'n... Um, yn, dach chi'n mae yna gyswllt yn amlwg efo gwariant yma. so jyst, wedi adael chi efo hynna dwi, jyst i chi gael, cael meddwl am y beth um, ar ran tegwch uh, gwariant ar y Gymraeg. Diolch chi. Helo. Ydw i o Archeb Penros. Dwi yma heddiw i brotestio yn erbyn y derfyn gynllunio yn Cymru. Penros is a nature reserve in Anglesey. 200 acres of ancient trees that an English development company, Land and Lakes, want to build a holiday camp. A 70-bedroom hotel and almost 900 cabins, destroying our beautiful Welsh landscape, all on an AONB an area of outstanding natural beauty. Initially, they want to use the cabins for 3,500 Wilver Newydd nuclear construction workers, all on a small town of Holyhead, where in the, where in the last census the Welsh language dropped by 11%. The Welsh language is fundamental and every local authority should be committed to ensuring Our culture is maintained and becomes a national planning policy and the importance of our national language is recognised in all planning matters throughout Wales. Tyd yma, Erica, da ni amosodd y clo yma i ddangos ein bod i ni yn yn cael ein clo allan. diolch yn fawr, Erica, diolch yn fawr, uh, Hilary.